ነፍሴ ጋር ለኢየሱስ የበጉን ቅኔ ከፍ ባለው ዙፋን በግርማው ቀኛለው ለነፍሴ ጋር ለኢየሱስ የበጉን ሥጋህን ለኢየሱስ የበጉን ቅኔ ጥላዬነ መሰወሪያ የእረፍቴ ቦታ መሰማሪያ የመማፀኛ ከተማዬ ከአሳዳጅ መሸሻዬ ከለላዬነ መሰወሪያ